مسجد میں آج باجکار دعا کرتے مسجد میں آج آج ہے کرتے مسجد میں سبھی کا جس حسد کے بیٹے دے کارواہے مسجد میں جاہے در میں میں کار